Hammaga salom, men Umid. Funksiyalar 4 yana uzoq tanaffusdan keyin 20 kunlik tanaffusdan keyin ko'rishib turibmiz. Bugun video qo'yishim sababi ajoyib bitta kommentariy oldim, shuning uchun qo'yapman. Bosib shuning uchun kommentariyalar bosinglar, yaxshi. Ruhlanaman-da, e. Agar matematikani ham bitirib beramiz bu turish 1-avgustgacha. Demak, qoidalar. Qoidalar debdi bizlar bu darsda qoidalar bilan keyin koordinatalar sistemasi haqida ozroq ko'ringlashamiz. demak qoidalarda bunaqa debdi fx an xn plyus ajab bu mana shunaqa ko'rinishdagi funksiyalarda debdi ya'ni bu shakl funksiyalarda x xohlagan haqiqiy son bo'lishi mumkin debdi ya'ni xni o'rniga qanaqa son qo'ysang ham bu yerda funksiya aniqlanadi ya'ni haqiqiy son bu, bu ko'rinishda belgilanadi yoki cheksizdan ah, cheksizdan cheksizgacha shaklida belgilanar edi demak ikkinchisi buni bir deylikda ikkinchisi esa ratsional ifodalarda ya'ni fx teng ekan gx taqsim hx bu shakldagi funksiyalarda mahraj nol bo'lolmaydi debdi chunki oddiy ratsional ratsional sonlarda ham mahraj nol bo'lolmaydiku xuddi shunday bu yerda ham nol bo'lmasligi kerak ekan xuddi shunga yarasha bizlar misollar ko'rib chiqamiz demak birinchi qoidamizga yarasha masala mana fx x kvadrat plus 2x plus 1 funksiyani aniqlanish sohasini toping debdi buni aniqlanish sohasi nima ekan xohlagan soning qo'ysang x o'rniga haqiqiy soning qo'ysang funksiya aniqlanadi bu degani r degani to'g'rimi ya'ni minus cheksizdan oppa cheksizni ham chiroyli yozamanda plus cheksizgacha ketar ekan ya'ni fx teng Э, x plus 3 taqsim x kvadrat minus x funksiyani aniqlanish sohasini toping debdi demak biza boya hozir aytganimizdek x kvadrat mahrajimiz nol bo'lmasligi kerak ekan ya'ni bu teng emas nol bo'lishi kerak to'g'rimi demak buni qanday qilamiz buni ko'paytiruvchilarga ajratamiz ya'ni qavs qavsdan tashqariga chiqarib x minus 1 desak bo'ladimi bu shaklda desak bu shaklga keladi to'g'rimi teng 0 mi yok teng emas 0 deymiz teng 0 emas demak endi x imiz 0 bo'lmaslik kerak chunki 0 da nimagadir ko'paytirsang 0 bo'ladi yoki ichini 0 qilib olishimiz kerak ya'ni x minus 1 teng emas 0 ga bo'lishi kerak ya'ni bizlarda ikkita son 0 bilan 1 sonlari 0 e, bilan 1 sonlari ana bo'lsa agar mahrajimiz 0 bo'ladi tagini misolimiz dabdala bo'ladi shuning uchun buni bizlar to'plam ko'rinishida ya'ni qanday yozsa minus cheksizdan keladidagina nolgacha keyin birlashim voy e, o'qidardim umid deganda keyin noldan nol bilan bir kirmaydi yana birlashimdagina birdan to cheksiz plyus cheksizgacha bu ikkalasi kirmaydi bu shaklda yozib olaylik ya'ni variantlarda shunday topamiz demak bizlarda uchinchi qoida deymizmi endi buni nima deymiz f x ildiz osti g x ya'ni 2n bo'lsa 2n degani nima degani edi juft degani edi juft son bo'lsa ya'ni e, bu, bu ildizni tepasidagi kichkina soncha juft bo'lsa agar funksiyasi noldan katta yoki nolga teng bo'lishi kerak ekan bo'lsa aniqlanadi deb qo'yibdida bizlarga demak bu to'rtinchisi bo'ladi agar fx ildiz osti gx 2n minus 1 ya'ni bu tog' bo'lsa tog' son bo'lsa funksiyasi gx hamma joyda aniqlanadi ya'ni ichida bu ichida e, ildizimizni ichida nima bo'lsa ham xohlagan haqiqiy soning bo'lsa ham chiqa ekan ya'ni aniqlanar ekan demak shunga yarasha bitta misol ko'ramiz bu ekenga yarasha fx teng ildiz osti o'n olti minus x kvadrat funksiyani aniqlanish sohasini toping debdi biza qanday topamiz demak bu yerda hech narsa yo'q degan bu degani ikki bor degani to'g'rimi buni qanday yechamiz demak hozir tushuntirdim gx bu ildizimizdagi narsa noldan katta yoki nolga teng bo'lishi kerak ekan ya'ni o'n olti degan narsa o'n olti minus x kvadrat noldan katta yoki nolga teng bo'lishi kerak bu bu oddiy tengsizlik sonli tengsizliklarga aylandi ya'ni o'n olti x bu tarafga o'tkazamiz x kvadrat bo'lyapti demak endi bu x topishimiz uchun nima qilaylik har ikki tarafni ham ildizini olaylik to'g'rimi demak o'n oltidan bizlarga to'rt chiqadi katta yoki teng x bular x topdik lekin e, ildizini olib bu tenglamalar ildizini olganimizda nima bo'ladi buni ham to'rt bo'ladi ham minus to'rt bo'lgan bo'ladi to'g'rimi to'g'ri chunki minus to'rtni ham kvadrati o'n olti e, shunaqa kvadrat ildizini olyapmizda chunki shunday shu shaklga keladi ya'ni buni bizlar qaysi shaklga keltiramiz to'rtdan minus to'rtdan то есть to'rtgacha bu shaklda bo'lar ekan demak bu funksiyani juftligi toqligi emasligini eslangdan chiqarmanglar juft toq deb yozganim uchun misollarga endi bu bo'lsak fx tipte ildizosti 3. derecene ildizosti 5 minus x kvadrat funksiyasini aniqlanish sohasini toping debdi topamiz deysizlarda bu yerda 3 bor debsizlar endi bu yerdagi narsa hozirgina aytdik bizlar gx hamma joyda aniqlanadi degan bitta narsa o'qidik to'g'rimi ichida agar bir toq bu bo'lsa tog' bo'lgani uchun bu butun real e, haqiqiy sonlar ya'ni minus cheksizdan e, cheksizimga meni plyus cheksizgacha teng fx debdi ildiz osti beshinchi darajadan bir taqsim x kvadrat minus to'rt funksiyasini aniqlanish sohasini toping debdi endi buni biza qanday topamiz demak bu yerda besh son debdi xohlagan narsa ketadi hamma butun son kiradi demaymiz chunki buni mahraji ham bor chunki ham ratsional bu Demek bunu bizler bir taksim e, x kvadrat minus 4 demeyimiz de. E, x kvadrat minus 4 bizlerge nima bu maslık gerek? 0'ge ting bu maslık gerek. Doğru mu? 0'dan katta yok ki ting buluş gerek. Demek bizler 4'ü bu tarafı ötkizamız. x kvadrat katta yok ki ting 4 buladı. Her iki tarafta ildiz, kvadrat ildizini olsak eğer x'imiz to'rtdan katta yoki bu shaklda emas buni shaklda chalg'idimda bu shaklga kelar ekan nima qilyapman e men juda yoma hayajonlandim uzoq vaqtdan beri qilmagan e, bu misollar yechmaganim uchun ildizini olganda bu ikki bo'ladi yoki minus ikki şekli bo'ladi minus ikki bo'ladi to'g'rimi e, x kvadrat degan narsamiz ya'ni 2 bo'ladi yoki minus 2. Buni ham endi qanday to'plam ko'rinishda qanday yozamiz? Ya'ni javoblarda a b c larda bizlarga variantlar to'yisda nima qiladi? Qanday ko'rinishda yozamiz? E minus 6 dan ketadi. Eh, men tumaloq qalish minus x dan to 2 gacha 2 gacha keladi. Bizlarga yana birlashimdagini bizlar ikki son ta son kirmaydi minus ikki bilan 2 sonni qo'yib bo'lmaydi chunki mana haqiqatdan qo'yib ko'ringlar 2 qo'ysak 2 kvadrati 4 bo'ladi dan 4 aytsang nol minus 2 qo'yganing taqdiringda ham x o'rniga xuddi shunday mahraj 0 bo'lib qolaveradi demak mana shu ta son kirmay ekan 2 e, dan to cheksizgacha ketekan то есть tushundilaringmi degan umiddaman demak bum debdi bomba savolga keldik mana shu savolga diqqatlang qaratganlang ma'qul chunki yaxshi нормальный savol bu har xil so'ri xil savol xillarini bizlar qochirib yubormaylik demak f x plyus ikki teng ekan f x plyus bir plyus uchga ekan f olti to'rtga bo'lsa debdi f yigirmani toping debdi qanday qilamiz Dolayısıyla f6-ni bg keltirib için, uchun bg f6ni f5 pula şu shu shaklda yechamiz deb bir narsalarga çünkü bu bunaqa savollar bu ko'rinishdagi savollar bu şekilde yechilar ya'ni bizlarga nima gerek? f6 bu f6 bu olishi gerekir. bu kısımda. Ya'ni bu kısımda f6 bo'lishi uchun bizlar nima yozishimiz kerak bu yerga? 5 gerek kerak, mu? Ya'ni f5 5 2 ting x o'rniga 5 yozyapman 5 plus 1 bo'ladi demak plus 3 bu shaklga keldi to'g'rimi bundan bizlarga nima qildi endi bu degani x o'rniga 5 qo'ydik ya'ni bizlarga qaysi shaklga keldi f 7 demak teng ekan f 6 plus 3 shakliga keldi to'g'rimi demak to'rtni ham topolmadik endi bizlarga xuddi shunday f ikkita o'rniga yetti qo'yamiz olti qo'yamiz nimaga deganda f yetti uchun shu shaklda he shunday qilib yigirmagacha borishimiz kerak deganday bu f fni o'rniga olti qo'ysak bu yer sakkiz bo'ladi demak f bu yer yetti bo'ldi plyus uch bu shaklga keldi endi x o'rniga qo'yinglar men nima hammasini bir yozib chiqyapman chunki bir tasavvurga ega bo'lishlaring uchun mana x teng 7 dedik. Bu yer nima bo'ladi? 9 bo'ladi. Demak, f8 plus 3 shakliga keldi. To'g'rimi? Nuqta nuqta nuqta qo'yamiz. Xuddi shunday endi bizlarga f20 ni berish uchun bizlarga mana bu taraf f20 ni berish uchun bizlar nima yozishimiz kerak? x o'rniga 18 yozishimiz kerak. 18 gacha yozib bordik shunday deb tasavvur qilinglar. Demak, yozdik f18 f f 20 bo'ldi bu taraf bu taraf esa f 19 bo'ldi to'g'rimi demak qavs to'pamiz fni har doim ismini chiqaryapman 3 yozdik ya'ni yozuvim ham juda xunuk bo'lib ketdi lekin endi tasavvur qilinglar endigi qilayotgan ishimiz bu ko'rinishdagi misollarda tagma qo'shamiz deganday bir gap qanday qo'shamiz qo'shayotganimizda lekin bular qisqarib ketadi boshqa rangda endi. qizildan boshqada bu bilan f7 bilan f7 f8 bilan f8 falan bilan falan ketadi tagini f19 bilan f19 qisqaradi deb tasavvur qilishimiz kerak tagini bizlarda qolgan narsalar keyin nima bo'ladi f 20 teng ekan tengimiz o'z joyida bu yerda nima qoldi bizlarda f6 qoldi to'g'rimi f6 qoldi demak plus bor 3 e, 5 dan boshlanib 18 gacha bo'lsa nima edi eslangda bo'lsa sonli ketma ketliklardan oxirgi raqamdan ayirasan birinchisini keyin ortish miqdoriga bo'lasan keyin birni qo'shasan formula eslangda bo'lsa demak bundan 13 14 keldi bizlarga demak 14 ta 3 bor ekan 14 ko'paytirilgan 3 demak 14 ta 3imiz bo'lsa bu 52 bo'ladi f6 degan narsamiz nima edi 4 edi ya'ni 52 ga 56 ni 52-ga 4 ni qo'shasan 56 bo'ladi bu degani f 20 ning javobini shu shaklda topib olishing mumkin degan. bu savol menimcha qochirmaganlaring ma'qul chunki juda yaxshi savol bum savol bomba savol demak koordinatalar sistemasiga ham keldik koordinatalar sistemasini bitiramiz qachondir bugun demak bu koordinatalar sistemasi ekan bu nuqta bizlarga 0 nuqtasi ekan Dekarmida ismi ham esimdan chiqdi demak bu ko'rinishda 1 2 3 son o'qiday xuddi. Buni son o'qi, yuqoriga son o'qi. Vertikal, gorizontal. Demak 1 2 3 4 5 bu shaklda xuddi shunday. Bu yerda 0 dan keyingilari esa -1 ko'pchilik biladi, bu bilmaganlar uchun -4. Ya'ni bu shaklda tepaga ham xuddi shunday ketadi. Faqat tep bundan bu yog'i 1 2 musbat bo'ladi, Bu buyog'i -1 -2. Bu shaklda ketadi. Ya'ni bu koordinatalar sistemasi to'rtta choragi bor ekan birinchi chorak bu ekan ikkinchisi bu uchinchisi bu to'rtinchi chorak bu demak bular bizlar nima ekan chorak deb atalar ekan bu choraklar endi <clears throat> bizlarga xuddi bitta nuqta nuqta berilgan bular masalan a nuqta debdi ikki bilan uch nuqtasida debdi buni qanday topamiz Birinchi har doim is line chiqmasin. X yozdilar, keyin Y yozdilar. Ya'ni X dan 2 ni topasan. 2 qayerda? Musbat 2. A Y dan 3 ni topasan. 3 bu yerdagi to'g'rimi? 3 bilan mana bu yoqdan keldi, 2 dan bu keldi. Ya'ni bizlarga ma'mun nuqtani so'rayapti. A nuqta degani 2 3 bu nuqta mana xuddi mana shu Birinchi X dan izlaysan, keyin Y dan. Nuqtalar so'ralganda, ya'ni birinchi har doim yozilayotganda birinchi X ni eslangdan chiqarmanglar. Bu X, keyin Y. demak shu shaklda yozildi ekan koordinatalar sistemasi bu yerda e, ximiz birinchi minusdan keladi ya'ni minus ikki bilan uchni top deganda xuddi shunday mana yerda minus ikki birinchi x yoziladi dedik minus ikki bilan uch bu nuqta bo'ladi ya'ni uni b nuqtasi deb atasak masalan bu shaklda ya'ni birinchi x dan minus minus bo'lsa bu yer minus bilan minus bo'lgan chorak va bu chorak esa plus bilan minus bo'lgan choraklar ya'ni buni yaxshilab eslangda qolganlari ma'qul hindi slangda bo'lsa ham kerak o'zi ko'pchilikda funksiyani <clears throat> funksiyami yoki yo'qmi debdi emasmi debdi funksiya yoki funksiya emasligini bizlar qanday bilib olamiz hozir aytaman liniyaka ham yo'q короче to'g'ri narsa agar grafikda mana shunday funksiyani bilmoqchi bo'lsa funksiya yoki funksiya emasligini bilmoqchi bo'lsalaring mana shuni to'g'ri chiziq tortasizlar to'g'ri chiziq bo'lsin faqat bunday menikiga o'xshagan qimir qiyshiq chiziq emas to'g'ri chiziq bo'lsin tortasizlar xohlagan tortasizlar xohlagan joylaringdan faqat tepadan pastga yoki pastdan tepaga ham chiqib to'g'ri yuqoriga qarab turgan tortlaring xuddi agar shu to'g'ri chiziqlar bu grafikdagi bitta nuqtani kesib o'tsa ya'ni grafikdagi mana bitta nuqtani kesyapti farz doim hamma joyda bitta nuqtani kesyapti to'g'rimi bitta nuqtani kesayotsa agar bu to'g'ri chiziqdan tepadan pastdagi to'g'ri chiziqdan bu funksiya bo'ladi ya'ni bu bu bu, bu ko'rinishdagi funksiyamizni asl nomi esa bu ko'rinishda ya'ni y teng x kvadrat bu esa y teng kx funksiyasi yoki yo'q kx emas y teng x funksiya bu adashdim y teng x bu to'g'ri chiziq xuddi shunday bu ham funksiya funksiya emasligini ham hozir ko'rsataman funksiya bo'lmasligi qandayligini to'g'ri chiziqlar chizaverasizlar rastlar chizuvlar chizing. chizinglar bitta nuqtada kesib chiqyapti bitta nuqtada kesyapti to'g'rimi bitta nuqtada ikkita nuqtada emas grafikda ya'ni bu bu grafikimizni nomi y teng x kub ya'ni uncha o'xshata olmaganman shu ko'rinishda bular ya'ni bunday ketadi bu bu tarafga ketadi chiqib shu shaklda bu yerda ham xuddi shunday to'g'rini chizasizlar to'g'rini chizgandan keyin bitta nuqtada kesyaptimi ha bu funksiya ekan deysizlar funksiya deb yozib ham qo'yasizlar endi demak mana bu qanaqa funksiya bilmayman ham funksiya bo'lmagan narsalar funksiya yoki funksiya emasligini aniqlayapmiz demak mana uchta nuqtada kesyapti bittada grafikda uchta nuqtada kesyapti bu aytgan to'g'ri chizig'im to'g'rimi to'g'ri agar bitta nuqta kesmay qolsa ham bu funksiya bo'lmaydi ya'ni bitta nuqtada kesmay qolsa demak buni sizlarga qanday tushuntiraman funksiya emas dedikmi f emas demak bizlar boshidan aytgan edik a to'plam b to'plam dedik. a to'plam faqat bu yoqdagi b to'plamdan bitta odamga oladi yo ikkita odamga olmaydi. birinchi to'plam ikkinchi to'plamga dedik. xuddi shu shunday gaplar ya'ni xlar kamerani zaryadi o'chib qolibdi demak xlarimiz <clears throat> bu yerda xlarimiz bu yerda ta narsaga bitta bunday bu yoqdan y ikkitadan uchta joy ololmaydi ya'ni x bitta boradida bitta nuqtaga borishi kerak ya'ni ikkita nuqtaga bormaydi grafikda ya'ni bu shaklda bo'ladi funksiyani to'rtinchi mavzusini ham yetib ketib tugatib oldik agar kommentariyalar shunday oqib oqib kelaversa kelaversa bilmadim bugun matematikani bu yil birinchi avgustgacha может bitirib qo'yamiz hozircha esa ko'rishguncha xayr